metros nomás de donde uno está, las situaciones pueden ser muy complicadas. Antes de la cuarentena, antes del aislamiento, por ahí no veíamos a toda esta gente eh, que vivía eh, próximamente, digamos, en la calle. Antes ni ahora. ¿Cuánta gente vive efectivamente de la calle y qué implica eh, sentirse que te están diciendo todos los días a través de los medios, quédate en casa, formate en malabarista, este, tenés eh, muchas cosas para hacer, termina un libro que no terminaste, cuando una expresión muy fuerte de violencia de clase, ¿no? Porque, ¿quién dice eso? Y aparte, si así fuese posible, ¿Por qué tengo que hacer algo?